Você se lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001? Bem, eu aposto que já ouviu esta pergunta em outra oportunidade. A data é difícil de sair da memória de qualquer pessoa. Os Estados Unidos sofreram o maior ataque terrorista de sua história, com dois aviões atingindo os prédios do World Trade Center em Nova York, quase 3 mil mortes e o início da guerra ao terror. Mas você se lembra de como a Fórmula 1 reagiu aos atentados e promoveu uma corrida cinco dias depois? É o que o Grande Prêmio relembra aqui. 2001 não é um ano tão lembrado na memória dos fãs. É certo que tivemos momentos históricos, como Jos Verstappen tirando a vitória de Juan Pablo Montoya no Brasil, Mika Hakkinen perdendo a vitória na última volta na Espanha e o gravíssimo acidente de Luciano Burti na Bélgica. Mas em termos gerais, foi um ano dominante de Michael Schumacher, que chegou ao tetracampeonato mundial. Inclusive, Schumacher já era campeão quando os atentados aconteceram, e a prova seguinte do calendário aconteceria no dia 16, com o GP da Itália em Monza. Era para ser um carnaval fora de época no circuito, já que o alemão e a Ferrari eram campeões do mundo de novo. Mas nada disso poderia acontecer visto o clima pesado em cima da corrida. Em uma decisão inédita, a Ferrari optou por correr sem nenhuma marca estampada e com o bico da asa dianteira na cor preta. A Deutsche Post, que era patrocinadora da Jordan, optou por remover o logo e colocar a bandeira dos Estados Unidos no carro amarelo para as corridas seguintes. Também foi determinado o cancelamento do famoso show de aviões da frete tricolore e sem festa no pódio. Além do clima ruim, um pequeno racha foi criado a respeito do GP dos Estados Unidos, que estava marcado para 30 de setembro, ou seja, apenas 19 dias depois do terrível atentado. Paul Stoddard, que adquiriu a Minard meses antes e era dono da empresa European Aviation, protestou contra a realização da corrida. É uma irresponsabilidade fazer essa corrida. Todos sempre tememos que alguma coisa como essa fosse acontecer, e agora não é o momento apropriado para viajar para os Estados Unidos. Quem também protestou foi o piloto Ralph Schumacher, da Williams, que aproveitou para atacar o mandatário Bernie Eccleston. Não é seguro, eu certamente não viajarei com familiares e amigos. Somos apenas 22 pilotos, mas também temos de pensar nos cerca de 200 mil espectadores. Bernie Eccleston está recomendando que a gente corra lá, mas quero saber se ele vai comparecer. O movimento acabou ganhando força entre as equipes, que se reuniram com Bernie e Tony George, dono do circuito de Indianápolis e promotor da corrida. Os times alegaram falta de segurança e dificuldades de entrar nos Estados Unidos, já que todo o material transportado precisaria de inspeção reforçada dos americanos, o que poderia dificultar e atrasar as atividades. Como o campeonato já estava decidido para Schumacher e Ferrari, a ausência da prova não seria sentida, mas tanto Eccleston quanto George bateram o pé. No sábado, uma tragédia abalou o mundo do automobilismo e aumentou a escuridão em cima do GP da Itália. Durante a prova da Indy em Lausitz, na Alemanha, Alessandro Zanardi foi atingido em T pelo canadense Alex Tagliani quando restavam apenas 12 voltas para o fim da corrida. Ele teve as duas pernas amputadas por conta do violento choque. Michael Schumacher se mostrou bastante abalado com os acontecimentos nos Estados Unidos, e o acidente de Zanardi foi fundamental para o alemão liderar um novo protesto. O campeão chegou a pedir o cancelamento da corrida, mas recuou e fez uma nova proposta uma largada sem ultrapassagens nas duas primeiras chicanes, como se estivesse atrás do safety car. A ideia veio por conta da batida na largada em 2000, que acabou matando o fiscal Paolo Gislimberti, de 33 anos, que foi atingido pela roda da Jordan de Reis Harald Frentzen. Com os traumas recentes, Schumacher não se sentia confortável naquela situação. A largada de frente chegou a ser aprovada por alguns membros, mas barrada por outros, especialmente Jacques Villeneuve, da BAR, e os chefes de equipe Flávio Briatore, da Benetton, e Tom Walkinshaw, da Arrows. Correram rumores no paddock de que Schumacher poderia trazer o carro aos boxes no fim da primeira volta e abandonar, tal como Nick Lauda fez por falta de segurança no GP do Japão de 1976. O alemão foi modesto no dia, claramente sem muita motivação de correr e completou em quarto. A estrela da Ferrari foi Rubens Barrichello, que só não venceu por um problema no top. O dia ficou marcado pela primeira vitória do colombiano Juan Pablo Montoya na Fórmula 1. O fato é que, com todo esse clima péssimo, a próxima etapa da Fórmula 1 em 2001 era justamente o GP dos Estados Unidos em Indianápolis. Aquele seria também o primeiro evento esportivo internacional em solo americano após os ataques de 11 de setembro, e a corrida quase não aconteceu. Para começar, Schumacher ainda não tinha se recuperado do baque dos ataques, sem falar no medo de ir até o país. O alemão estava na dúvida se deveria ir até Indianápolis e a Ferrari chegou a dizer que o piloto, que já tinha garantido o título daquele ano, só correria se quisesse. Porém, Bernie Eccleston, chefão da categoria, ameaçou. Vamos ser diretos, Schumacher ainda não é o campeão de 2001. Qualquer coisa pode acontecer, pode ser que ele perca os pontos nas próximas corridas. Pois é, Bernie não queria perder a sua principal estrela naquele que seria o segundo GP da Fórmula 1 no seu retorno aos States. Luca Badoer já estava psicologicamente se aquecendo para assumir a Ferrari de número 1, mas não precisou. Oficialmente, Schumacher resolveu correr nos Estados Unidos a pedido dos fãs. O país é um importante mercado para a Ferrari, mas, bom, melhor não dar chance para perder o título, não é mesmo? A Fórmula 1 então foi cruzar o Atlântico, mas com o rabo entre as pernas. Por isso, algumas equipes preferiram voar por rotas alternativas, com escalas na Filadélfia e em Chicago, para não passarem por Nova York ou Washington, cidades que tinham sido alvos da Al-Qaeda. Quando o circo da categoria botou os carros para o primeiro treino livre, no dia 28 de setembro, o clima era mais de homenagens do que medo. Muitos times adicionaram a bandeira dos Estados Unidos aos seus carros e capacetes. Com a corrida rolando, Schumacher deu clara demonstração de que, por desinteresse ou ainda pelo impacto dos ataques terroristas, não estava no melhor de sua velocidade. Apesar da pole, o então tetracampeão se viu superado na pista por Rubens Barrichello e Mika Hakkinen. O famoso azar do brasileiro não tardou a aparecer, com o motor quebrado para a Ferrari número 2. A vitória ficou fácil com o finlandês da McLaren, a última de sua carreira, com Schumacher em segundo e David Coulthard em terceiro. No pódio, champanhe e comemoração. Afinal, a vida precisava continuar. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. E deixe nos comentários onde você estava naquele 11 de setembro de 2001. Até mais!